Итак, очередное творение фирмы Zauber. Моделька называется Эко 240. Данная модель отпаривателя по большей части подойдет в магазины, ателье, имеет один режим и всегда максимальный выход пара 55 грамм в минуту. Тем самым имеет упрощенную конструкцию и меньше будет, скажем так, подвергаться ремонту и другим процедурам. Готовность аппарата также в течение минуты. Включили. Подождали минуточку. Загорелся вот внизу индикатор. У нас он уже в принципе горит. Это вот, вот эта вот лампочка. После чего взяли утюжок. Нажали кнопочку, загорелся индикатор, заработал насосик. Все, пошел пар. И чужок также имеет подогрев, тем самым можете им маневрировать, как вам уже удобно. Отпарили изделие еще раз отжали кнопочку. Насос перестал работать.